साहब को नहीं करना ये मैं वैसे ही मुझे ये शेर पसंद है तो उस शेर की मुझे इजाजत हो कि तिला से मुफ्त सफर ने जान रखी के ना पास मजर हवा सुन रहे तुम खबरें गवा खुब बशे हर चा सरा